Всем привет! Вы на канале интернет-магазина карнавальных костюмов grandstar.ru Сегодня мы рассмотрим с вами новинку нашего интернет-магазина «Карнавальный костюм для девочек клубничка-земляничка». Вот так вот выглядит в запечатанном виде. Наши новинки все очень яркие, качественные, не похожие на другие костюмы. Давайте посмотрим, как выглядит костюм клубнички-землянички. землянички товаре у нас визитка интернет-магазина Grand Star Grandstar.ru. Если вам понравится данный костюм, вы можете позвонить нам и заказать этот костюмчик. Рассмотрим, из чего состоит. В комплект у нас входит вот такой вот головной убор ярко-салатового цвета. А здесь у нас пришита клубничка с лепесточками такими. Головной убор у нас на резинке тянется. Абсолютно на любую голову подходит, универсальный такой. комплект у нас входит яркое платьице салатовое с красным. Посмотрите, здесь у нас материал бифлекс, он тянется. Пришита клубничка у нас. Короткие рукавчики. На завязочках по шейке идет. Здесь у нас по талии лепесточки такие пришитые. И внизу красная юбка Юбка у нас э, многослойная, здесь атлас и сверху у нас красный фатин, такой бордовый. Здесь уже такие маленькие бусинки, они как цветочки, то есть как будто цветет клубничка у нас. Вот так вот это выглядит изнутри. Подкладочка ярко-красного цвета. Сзади костюмчик выглядит вот так. И у нас здесь пришита широкая лента. Зеленого цвета широкая лента, которая завязывается в один большой красивый бант помимо этого в комплект у нас входит также на рукавнички вот такие можете посмотреть на резиночки. здесь у нас цветочки темно-зеленого цвета ленточки салатовые такая замечательная, красивая новинка у нас клубничка-земляничка. Если вам понравился костюм клубнички-землянички, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.